Ці цвіт погіалу гіалуроновим губам не розмазати би нам, бо він так хоче життя. Ти чому сюди прийшла? Натягнута струна на на на набережній дух, свободу затопить, та ні. І ти, мабуть, додому, а я струни пошевелю мені. я сонце так люблю, сонце так люблю, струна. ніби я дістався дна, знаю, це моя вина, навпаки, то лише мої думки, ми як гірла у ріки, розділились на струмки, та від мене не втікти. Бабаду, як до тебе не дійде, що до тебе я дійду, Літер на мене поду, навіть я, якщо впаду, я в тебе впаду, я в тебе впаду. Still not Yeah.